Once upon a time, there was a happily married couple. はい、みなさんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかと。すんちゃんです。ゆかさん夫婦です。えー、これからマートに買い物に行きます。はい、まあ普通のマート、大きめのちょっとね、マート行って。皆さんが韓国旅行に来た時とかに、うん、ゲットした方がいいアイテム5個をご紹介しとししと <laughs> ご紹介しようと思います。 はいあのまあ、韓国来て7年ぐらいのおばあちゃんですから聞いてもいいと思います <laughs> それでは行きましょうか、はいゆかぴこっちです3장 ここ来てもう3年ですけど場所わかんないゆかちゃんが大変じゃん大変じゃんおねおすすめしたいのは1、うん、サムジャンサムジャンサムジャンは刺身とかスンデとかあとお肉とか食べるときに使うんだけど、それをねぜひ買ってってほしいと思って一応うちらが好きなのはこのヘチャンドゥっていう このブランドのものででこれがお肉専用お肉のやつはちょっと辛ピリ辛なのだからちょっとピリ辛が好きな人はこっちでじゃなかった甘いのが好きだったらこのサーティスドルっていうのを選んだら OK ですこれも大事ですねそううちらは結構ピリ辛が好きピリ辛好き、うん、そんな変わんないと思うから、うん、全然安いのでいいし、うん、でもうちらは結構ペチャンドルっていうのが好き 2個目は、はい、なんかジャージャン麺ってさやっぱ韓国ドラマによく出てくるし有名じゃんでいろんなインスタントのジャージャー麺があるのね、うん、いろいろ試したけどでもやっぱりオリジナルに戻って、はい、私はそれが一番好きなんだけどそれがこれです「ノンシムジャーパゲティ」チャラチャラチャチャチャこジャ <laughs> パゲティ まあやっぱりこれに最後は戻るんですねやっぱりねいろんな旅をしましたけどもういろんなの試したんだけどでもやっぱりジャパゲティが一番かな、はい、結構これね作るの難しいかもしれないんだけど最初あのラーメンみたいにお湯入れてグツグツするじゃんそしたらその5分やったら水をちょっと残してあとはお湯を捨てるのねただそのちょっと残すのが大事 それ忘れないとスープカタカタになっちゃうし水が多すぎるとゆるゆるになっちゃうから皆さん試してみてください3,850원정도3つ目は、はい、なんか辛いのとかがあんまり苦手な人もう多分全員好きっていう味がこれああもうこれは大事これ私本当大好きでソロンタンみたいな味がするのサリゴルって言いますでこれは本当になんかちょっとほっ ってしたい時に結構食べたくなるから、はい、これも5個入ってて385円ぐらい特に一人暮らしの皆さん絶対買ってってほしいな落ち着くからおすすめですじゃあでもあの韓国は辛い麺が有名じゃないですか辛いの辛いのも1個ちょっとおすすめしてくださいすんちゃんが好きなのはこちらになります皆さんもう私はこれだけです <laughs> なんかね落ち着くんでしょ でも確かに美味しいのねそんな辛くないけどでもちょっと辛い韓国のラーメン食べたいなって思った時はこれおすすめですキムチサバルメン値段は70円安はい最後かなラストお菓子ですね韓国のお菓子、はい、ホームランボールなんかさ日本にもあるの日本似てるやつシュークリームみたいな生地にチョコが入ってるやつでも日本のより 圧倒的にあの中のチョコの量が多いからなんかこう食べた感じがするっていうのがすごい好きで私の幼馴染の前も好き <laughs> いつも買ってくのこれおすすめですこれは360円3600円はい男は必ずこれですこれですか <laughs> 好きだよね 絶対これおじんごたんここんなにいっぱいあるけどこれかな美味しいんだよねちょっと甘いよねちょっと甘いってかか感じ220円かはい、はい、あとおまけで韓国おかゆすごい有名じゃんで美味しいじゃんすごい種類がいっぱいあるからもしなんかちょっと軽く食べたいなとかいう時にホテルでねうんこういうビビゴのやつはすごいいいと思うこれはアワビ牛肉 あとこれあのかぼちゃちょっと甘めのやつもあるしあとは野菜おかゆもあります値段はこれぐらい、うん、これはもうチンするだけで大丈夫だから美味しいっすねそうそう はい、それでは、韓国の普通のマートで探せる、はい、おすすめのお土産とかあとはおすすめのものそうそううちらが好きなものなので皆さんも韓国来たらぜひ試してみてくださいはいそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました、はい、インスタグラムと TikTok ファローとチャンネル登録もお願いします次の動画で会いましょう、はい、バイバイ